Төвдийн буддизм нь олон төрлийн бурханлаг дадал бясалгалаас урган гарсан баялаг соёлын өв бүхий шашин юм. Эдгээр нь баг хөлгөн, их хөлгөн ба тарнийн хөлгөний уламжлалын буддийн сургаалуудыг бүхэлд нь агуулна. Өнөөгийн төвдийн буддийн шашинд хамаарх урсуулууд нь Бадамжунаан үндэслэн Нимаваёс, Дило утгтын үндэслэн Гаржүдвийн ёс, Гончиг жалбуу болон түүний хүү сажийн их богд гунга нэмбу нарын үндэслэн сажава ёс болон богд зонхоол усан дагийн үүсгсэн гэлэгва ёсыг өөртөө багтаана. Төвдийн буддийн сургаал нь үхэл болон амьдралын мөнх бус мөн чанарыг ухамсарлахад төвлөрдөг бөгөөд энэ нь бясалгал, сүнслэг дадлт хичээнгүйлэн суралцахад хөтөлдөг. Мандал, Хямрын дарцэг, танка буюу шүтэн зураг зэрэг нь номын мөрийг дадуулагч нарт зориулсан үзэгдэх сануулга юм. Богд зонховл усан дагвн Жеримбүчи химээх хүндэтгэлийн нэрээрээ олноо алдартай. Богд зонховын залрах тухай болон түүний мандшир бадсадвата барилга үүсгэхийг Шагжамууны Будда зөгнөн хэлсэн байдаг ба тэрээр 7 настайдаа сүмд шавлан сууж лувсан дагуу химээх номын нэрийг хүртсэн ажээ. Тэрээр мөн өөр олон номын багш нараас суралцж ганцаараа урт удаа хугацаанд аглагт ням бясалгал үлджээ. Дээдийн дээд үннийг оноож төгс ухаалд хүрсэн өндөр буянтан болсныхаа дараач богд зонхоол усан дагв даруухан гэгэрсэн багш хэвээр байсан билээ. Тэрээр ид хэдийн хүч ашиглахаас татгалздаг байсан бөгөөд үүний оронд номыг дадуулан ахин дэвших үндэс болсон ариун ёс суртахууныг сахих тухайд өөрийн онож ухаарсныг хуваалцдаг байв. Богд зон ховл увсан дагуу төвдийн буддизмын гэлэгва урсгалыг үүсгэснээс гадна их бод мөрийн зэрэг тэргүүтэй хэд хэдэн ном төрөвжээ. Их бод мөрийн зэрэг нь буддийн сургаалын гол утгыг нэгтгэж түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар онцлон тайлбарладаг. Одоо бид та бүхэндээ их бодмөрийн зэрэг номын 3 дугаар ботиос төлөөлөх гэж байна. Ухаан бодлоо төвлөрүүлэх нь төгс арга. Таны хөрөх төвлөрөл хоёр онцгой талтай. Энэ нь амьд эрчимт байдал буюу идэвхтэй сэтгэлийн саруул байдал ба үлс сарних тогтвортой байдал буюу бясалгах зүйл дээр нэгэн үзүүрт сэтгэлээр орших. Дүрсгүй төвшин дээрх төвлөрлийн зарим нь амьд ирч хүчгүй байдагч амьд ирж хүчтэй байдлыг эдгээр хоёр шин чанарын нэг гэж үзэхэд буруудах зүйлгүй. Учир нь Майдар бурхны илт онхын чимэг сударт дүрс үгүй ертөнцөөс бусад бяцлахлын тогтвортой төлөвийн тухай дурддаг. Үүний утгыг тайлбаас зарим хүчирхэг бодсадва нарыг эс дурдвал ер нь бодсадва нар бяцлахлын тогтвортой төлөвийн төвшнүүдэд төвлөрөх замаар зарим сайн чанаруудыг олж авч болдог гэсэн үг юм айнг зам байгаа цагт ийм төрлийн амьд эрчмийг хөгжүүлэхэд саад учрна. Сэтгэлийн хөөрөл байх л юм бол нэгэн үзүр сэтгэлийн замбраагүй биш байдал хаагдана. Айнг зам ба сэтгэлийн хөөрөл нь жинхэнэ төвлөрөлд хүрэхэд гарах гол саадууд юм. Хэрв та айнг байдал болон сэтгэлийн хөөрлийн нарийн ба бүдүүн хэлбэрийг хэн үнэн зөв таних ойлгоогүй. Эсвэл тэднийг таньсан даруйдаа тасан зогсоох төвлөрлийг хэрхэн зөв хадгалахаа мэдэхгүй бол дотооддоо хөгжих нь байтугай саруул сэтгэлийг ч хөгжүүлэх боломжгүй болно. Иймд төвлөрлийг хичээнгүйлэн хайж буй хүмүүс эдгээр аргыг бүрэн эзэмших хэрэгтэй. Энд төвлөрл гэдэг нь та бясалгах зүйл дээр нэгэн үзүүр сэтгэлээр оршин байхыг хэлж буй бөгөөд үүнээс гадна тухайн зүйл дээр тасралтгүй төвлөрөх ёстой. Үүнд хоёр зүйл шаардлагатай. Бясалгаж эхлэхдээ ямар зүйл дээр төвлөрч байсан ч бай тухайн зүйлээс анхаарлаа салгахгүй байх арга мөн таны анхаарал сарниж байна уу таны анхаарал сарних гэж байна уу гэдгийг нарийн ухамсарлах арга эхний арга бол ухамсарлах дараагийнх нь сонор сэрэмж юм ил тонхон чимэг судрын асуу бандхуугийн тайлбарт ийм бичсэн байдаг Хумсарт байдал ба сонор сэрэмж нь сэтгэлийн сайн төвлөрлийг авчирдаг. Учир нь эхнийх нь таны анхаарал Бясалгаж буй зүйлээс таны анхаарлыг тэнэж холдгоос сэргийлдэг ба сонор сэрэмж нь таны анхаарал тэнэж холдсон байгааг тодорхой таньдаг. Хэрв ухамсарт байдалд гарсан алдаа нь бясалгаж буй зүйлээ мартахад хөргөвөл та сатаарч бясалгаж байсан зүйлээ алдах болно. Тиймээс төвлөрөлт адуулахын үндэс суурь бол ухамсартай байх бөгөөд энэ нь бясалгаж буй зүйлийг мартуулахгүй. Ухамсарт байдал нь таны оюун санааг бясалгах зүйл дээр хэрхэн төвлөрүүлдэг вэ? Дээр тайлбарлсны дагуу наад зах нь хамгийн энгийн байдлаар бясалгах зүйлээ дүрслэн төсөөлснөөр анхаарлыг тань тогтоон байрсан тухайн зүйлийг сайтар ойлгох чадвар үүснэ та анхаарлаа өндөр түвшинд хүрсний дараа дахин шинээр юу ч бодож дүгнэлгүй. Тухайн зүйл дээрээ тогтоон бариарай. Хумсарт байдлын тухай асангийн мэдлэгийн товч тэмдэглэлд ийм хэлсэн байдаг. Хумсарт байдал гэж юу вэ? Таниж мэддэг зүйлийн хувьд таны ухаан бодол мартахгүй бөгөөд сатаарахгүй ажилдаг. Мартамхаа бус байдал гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Бяцлах зүйлийн тухай багшийнхаа заасныг эргэн санах эсвэл энэ тухай хэн нэгэн танаас асуух буюу өөрөө бодох үедээ бяцлах зүйл гэж ийм зүйл байдаг гэж бодох ба хэлэх тухай төдий биш юм. Харин энэ нь таны анхаарал хэрхэн бяцлах зүйл дээр төвлөрч түүнийг хэрхэн өчөөхөнч сатаарлгүйгээр сэтгэлд тод том руу буулгахын тухай юм. Хэрв та сатаарсан бол тэр хэмжээгээр ухамсарт байдлаа алдах болно. Тиймээс дээр тайлбарсан байдлаар бяцлах зүйл дээр анхаарлаа хандуулсныхаа дараа та инхүү би анхаарлаа бяцлах зүйл дээр тогтоосон гэж бодно. Тэгээд шинээр шалгаж үзэхгүйгээр тэрхүү ухамсарт байдлаа тасралтгүйгээр үргэлжлүүлэн хадгалаарай. Энэ бол ухамсарт байдлыг хадгалах аргын хамгийн амин чухал зүйл юм. Хүмсэрт байдал нь анхаарлыг тань бясалгах зүйлд шууд хандуулж тасралтгүй чиглүүлдэг. Гэхдээ сонор сэрэмж бас анхаарлыг тань бясалгах зүйлд шууд бусаар төвлөрүүлдэг. Учир нь та сэрэмжтэй байснаар дөнгөж үүсэж буй эсвэл үүсчихсэн хайнг байдал ба сэтгэлийн хөөрөл аль альнийг анзаарч тэдгээрт авталгүй гол чухал бясалгах зүйл дээр анхаарлаа тогтворжуулдаг. Мөн түүнчлэн дээр дурдсанчлан их багш Басуу Бонтхуу хэлэхдээ хумсарт байдал ба сэрэмж аль аль нь анхаарлыг тань бяцлахах зүйлээр төвлөрүүлдэг хэмээсэн. Хумсарт байдалд үндэслэн та төвлөрөлд хүрдэг гэдэг ба ухамсарт байдал нь улс мэд таны анхаарлыг бяцлах зүйлээр тасралтгүй чиглүүлж тиймээс ухамсарт байдал бол төвлөрөлд хүрэхийн тулд эзэмших хэрэгтэй гол арга юм. Ухамсарт байдал нь бат итгэлийн мэдрэмжийг өгдөг зүйлийг ойлгох арга замтай. Хэрв төвлөрлөө барих зуур бясалгах зүйлийн талаар тодорхой баталгаатай мэдрэмж мэдрэхгүй бодол сэтгэлээ докторжуулбал таны ухаан бодол дунглаг тод болж магадгүй. Гэхдээ энэ нь тодорхой мэдлэгийн амд эрчимтэй байж чадахгүй. Тиймээс та хүчирхэг ухамсарт байдлыг хөгжүүлэхгүй Иймээс үл мэдэг хайнг байдал анзаарахдахгүй ба зөвхөн дутмаг төвлөрөл дагах болно. Диважингийн биет гих мэд бяцлахлын бусад зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлэхгүйгээр зүгээр л үл сарних анхаарлыг хөгжүүлдэг хүмүүс ямар ч зүйлийн талаар бодолгүйгээр ухаан бодлоо тогтворжуул гэсэн хувийн зааврыг сандаг. Гэтэл тэд анхаарлаа сарниж хэсүүчлэхээс сэргийлэх ёстой. Энэхүү сатаарахгүй байх гэдэг нь хянамга байх гэдэгтэй адил ба ингэснээр бяцлахах зүйлээ мартахгүй. Тиймээс энэхүү бяцлал нь ухамсарт байдлыг хадгалах энгийн арга бөгөөд энэ аргаар бяцлагдаг хүмүүс тодорхой мэдлэг хүчийг агуулдаг ухамсарт байдалд мөн адил найдах ёстой.